Merhabalar arkadaşlar, Dwarf Games kanalına hoş geldiniz. Ben Caner, bugün yanımda Barış var. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Arkadaşlar, çekiliş fenomen topçu kazandı. Ama herhangi bana ulaşmadı yani mesaj falan atmadı. Biz dedik sınırı bir gün diye bir gün oldu ve mesajı Aynen. atmadı. Yedek kazanıcıları da ben açmamıştım bana ulaşır diye. Ç- çekilişi tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Ee, Yedek talihli bu sefer açık olacak. aynen ka- bir kişi kazanacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sefer yedek kazanıcıları açtım. Ve sizler de isterseniz artık basıyorum. Bas. Bastım. Bakalım kim kazanacak. Evet, e, çekiliş kazanan bilgisayar okulu. E, ben videonun açıklama kısmına Facebook adresimi yazacağım arkadaşlar. Bilgisayar okulu ban bana oradan ulaşabilirsin. Face'ten at ya da e, YouTube'dan mesaj olarak at. Aynen. Ulaşamazsan da Ahmet Albayrak yedek kazanıcımız. Sen yarın saat 3.30'a kadar 4'e kadar pardon bana mesaj atmazsan kazanan Ahmet Albayrak olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkür